Мон Polymed Group 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн хүндүүлдвэр, уулуурхай, барилга байгууламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулан Монгол улсын эдийн засаг хөгжлийн төлөө зүтгэсээр өдгөө 28 жилийн үрийг үзээд байна. Анх 1999 онд дэлхийн шилдэг Катин тоны төхөөрөмжөөр техникийн парка өргөжүүлэн дэлхийн стандартаар хариуцлагатай уул уурхайг Монгол улсад хөгжүүлэхийн төлөө Мон Полимет компани болон Wagner Аз тоног төхөөрөмж компани нарын хамтын хөгжлийн замнал эхэлсэн билээ. Өнөөдөр тосон үйлдвэр нь замрын бүс нутагт төдийгүй Монгол улсын уулуурхаан салбарын нөхөн сэргээлтийн жишг бааз болоод байна. Нийт 800 га гаруй талбайд уулын ашиглалт явуулаад байгаа ба үүний 93.3% талбайд техникийн нөхөн сэргээлт 60% тал байд биологийн нөхөн сэргээлт, ургамалжуулалтын ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэн мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас бүрдсэн комист актаар хүлээлгэн өгөөд байна. Энэхүү нөхөн сэргээлтийн ажлуудын хамгийн гайхалтай нэг зүйл бол тогтмол ундрахтай тосон нуурыг байгуулсан явдал юм өөрсдийн олборлолт хийсэн талбай нь 16 гаад цэнгэг устай тосон нуурыг 2001 онд байгуулжээ. Энэхүү гайхалтай ажлыг хийж бүтээсэн Мон Полимет группийг улсаас үнэлэн Монгол Улсын засгийн газраас уулуур хаан тэргүүний нөхөн сэргээгч аж ахуйн нэгжээр 10 гаруй жилийн туршид тогтмол шалгарсаар байгаа билээ. Мод тари, тарснаарчлий Түүнийг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх хэмээсэн сэтгэлтэй, зүтгэлтэй Мон Блмед группийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.